विनोबांचा एक फार सुंदर निबंध आहे त्याचं नाव आहे फायदा काय मधुकर नांदरेचं जे पुस्तक आहे त्याच्यामध्ये ते फार सुंदर तो निबंध फायदा काय आणि ते असं म्हणतात की सहसा आपल्या सुशिक्षित वर्गामध्ये असं प्रत्येक गोष्टीचा फायदा काय आहे मी हे करू कशाला माझा फायदा काय आहे किंवा या गोष्टीतनं फायदा काय आहे काही करतो म्हटलं रस्ते झाडायचे फायदा काय शिक्षण घ्यायचं फायदा काय असं आपण सगळे विचार करतो तर विनोबादेवी चर्चा करतात त्या म्हणतात पण शेवटी एक प्रश्न होतो की फायद्याचा देखील फायदा काय तर तसा हा प्रश्न आहे की जीवनाच्या अर्थाचा देखील अर्थ काय असा प्रश्न तू विचारताय म्हणून मग स्वतःसाठी ठरवलं पाहिजे माझं कोण अंतिम साध्य किंवा मूल्य काय आहे मी जे म्हणालो त्याच्यामध्ये सार्थक जीवन जगणं हे मी जीवनाचं असं म्हणेन की अंतिम फलित मान पण असं काही आवश्यक नाही की प्रत्येकाला हेच वाटलं पाहिजे प्रश्न थोडासा पोस्टपोन होईल मग एवढंच होईल की मग सार्थक कशाला म्हणायचं कोणी म्हणे सत्य काय हे समजणं हे मला सार्थक वाटत आणि मग अर्थपूर्ण जीवन कशासाठी सत्य काय हे समजण्यासाठी तर प्रत्येकाचं जीवनाचं सार्थकता कशामध्ये हे थोडं बदल आणि ते बदलण्याचा व्यक्तीला अधिकार आहे म्हणून सार्थकता कशात मानायची हे बदलू शकतं पण अंतिमता जीवन कशासाठी तर जीवन हे अर्थपूर्ण पद्धतीने जगण्यासाठी यासाठी जिवंत असत या फायद्याचा अजून फायदा काय या प्रश्नाचं उत्तर कठीण आहे मग जीवनाचा तरी फायदा काय तू जगला कधी कधी तर म्हणशीलच मग पृथ्वी दलावर काय राहील काय नाही राहणार थोडीशी काही हाडावाडा राहतील त्याचे आणि काही आयुष्याच्या भरात जेवढे काही घाण चांगलं केलं असेल ते काही वर्ष राहणार पुढे ते राहणार मग जीवनाचा काय फायदा झाला खरं उत्तर तर असं आहे की अंतिम त्या जीवनाचा दुसरा काही फायदा नसतो जीवन जगणं हे जीवनाचं सगळ्यात मोठं ध्येय असतं आणि ते जीवन नुसतंच हात असा केला तोकात टाकला अशा नुसत्या मेकॅनिकल कृतीमध्ये जाऊ नये मग त्याला काहीतरी सार्थकता आपल्याला द्यावी लागते जन्मापासून कोणी काही लिखून तुम्हाला कुंडली देत नसते की असं असं झालं की तुझ्या जीवनाची सार्थकता असं जॉब कार्ड कोणी तुम्हाला देत नसत life is not a job card life is a blank cheque जिथे तुम्हाला लिहावं लागतं की मला कशा सार्थकता आहे माझ्या जीवनाची तो अर्थ आपल्याला भरावा लागतो आणि त्या अर्थाच्या पलीकडे तसं त्या जीवनाला काही अर्थ